वीडियो में रखा तरह हो गया कॉल कहीं ना आई लोगे तो हां चलते चलते चलते तो मान ले देख के चल हां बहुत सारा बहुत मजा आए साबुन यार नशे कर लो देना रहता ना मेरा मोबाइल में मोबाइल रहे ना बुझा तब बा हटे की बूढ़ो आया कर और माउथ के ना बा ओ खुल जा माउथ के ना बताओ माउथ में बा माउथ देखो इमोल पे खोल के देखो ना बा देखो मारे किना वाह ना केने बा मौसो कीबोर्ड हो गई आ मौसो केने बा मौसो है ने हुई मौसा मौसो मौसी के खोल देते है दे बा ये है ये बाकी ना दोनों बाटे अच्छा, माउस बुझा था डुप्लीकेट होते लेकिन गारा सब बोल गारा सब बोल सेल डालक पड़ी और ही देखे ना दिखा का बा अच्छा आया करो मैट दे लो बच्चा लाए वाला हम्म, मैट दे मा, माउस आ गया है पर रख के माउस की को जल्दी ना आई कर दियो ओटी जी है ई हां ओटी जी है क्या कुछ गिरल